Lakini kitu ambacho kwa kinanishangaza baba yangu alikuwa anapenda kuniita ndani. Mm. Akiniita ndani ananishika, mm. ananikumbatia hivi. Mm. Anaambia mwanangu, mwanangu, alafu ananiuliza umevaa chupi? Mama yako anasambaza kwamba mimi natembea na wewe. Mm. Naomba tutembee ulale na mimi ili julikani kwamba tumefanya. Mimi sitaki mambo ya kunipakazie. Ni siku nyingine tena nzuri kabisa katika mwendelezo wa matukio, habari pamoja na mikasa kutokea Tiki TV na kuletea exclusive interview kutoka kwa madam hapa ambaye amefunga safari kutoka Tanga mpaka Dar es Salaam, na hii siku ya leo tunakwenda kusikia mkasa mzito wa maisha yake, ilikuwaje na nini kilitokea na mpaka sasa hivi nini ambacho kinaendelea. Anakuambia kwamba mama yake mzazi hataki kuongea naye, akimuita mke mwenza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 Lida Zabron. Ndio, ndio. Lida Zabron kutokea Tanga. Mimi ni mzaliwa wa Msoma Tarime. Msoma Tarime. Mm, lakini Tanga nipo kimaisha. Ndio unapoishi kwa sasa. Eh, ndipo napoishi. Tarime umezaliwa mtoto wangapi katika familia? Mtoto wa pili. Yaani huku Tanzania tumezaliwa watoto wawili tuweze kuifahamu historia kidogo ya kwako. Ukisema Tanzania, ina maana kuna sehemu nyingine mlikozaliwa na mm. tuweze kuifahamu historia yako. Mamangu ni Mkenya mm. e, babangu ni Mtanzania mkuri ndio. Mamangu ni Mluya Mbaruya, ndio. Kwa hiyo mimi nimezaliwa na dada yangu ambao mm. dada yangu alitupiwa majini akiwa mdogo mm. mpaka leo hajulikani alipo yani alivyotupiwa majini na maana akaondoka eh na maana mama alituzaa kwa Tanzania wawili mm. alafu yeye akamaza kachana na baba akarudi kwao Kenya mm. kwa hiyo tukabaki mimi na dada yangu mm. sasa mm. mama yangu akaja akatuchukua akatupeleka Kenya Mm. Alivyotupeleka Kenya baadaye tena baba akatufuata huko akatuleta Tanzania. Mkiwa na umri gani? Mimi ni wakati huo nilikuwa na miaka mitano, dada yangu alikuwa na miaka saba. Mhm. Mm Alivyorudisha Tanzania baba ikawa. Kwa hiyo dada yangu baba alikuwa na hela, ni mtu alikuwa na uwezo mkubwa. Mm. Kwa hiyo yule dada yangu kuna watoto wa mamangu mwingine alikuwa na wake wengi. Mm. Kwa hiyo wale watoto walikuwa naiba hela. Mm. Wanamsingizia yeye. Kwa hiyo alikuwa na posho mimi ana posho mill za kusaga nafaka okay. Kwa hiyo wakiiba hela wanaenda wanapisha kwenye ile mashimo, sasa paka panya zinakula mm. Kwa hiyo panya zinavyokula vile, kwa hiyo wanasema kwamba aliyeiba hizo hela ni nani, wanamsingizia yule dadangu. mm -hmm. Kwa kweli mimi nilikuwa ganae hakuwahi kuwa mwezi mm. Kwa hiyo wakawa wanampiga baadaye wakampeleka kuna mganga mmoja anaitwa Juma Majini mm. akamtupia majini. Kwa hiyo akawa anakimbia na navua nguo akapotea mpaka leo alikuwa anaitwa nani? Gati. Gati mm, au Mariam au Mariam mm -hmm. ndo Mariam Zablon au eh, Gati Zablon eh. Kwa mnayetazama Tiki TV popote pale, huyu dada alikuwa anafananaje? Eh, ni tun, sio tunakaribia kufanana mm. ila alikuwa mnene, ila alikuwa ni dada kwako e, ni dada kwangu, ila miaka hiyo e, miaka hiyo, ila yeye mm. alipotelea, alienda Kenya huko Mm. Kwa hiyo nilipoenda kulizia kwa mama zangu huko na wajomba wakasema eti alikuwa anakuja hapa anaweza kakaa baadaye akavua nguo akasema jamani nakimbizwa nakimbizwa anavua nguo mm. anakimbia. Mm. Eh. Huyo huyo Juma Majini ambaye alimtupia hayo majini. Mm. Alimtupia kwa nini na ni nani ambaye alihusika? Mpaka yeye atupiwe hayo majini. Aliyetupiwa alitupiwa majini kwa sababu mm pale walikuwa dada zangu walikuwa wanasema kwamba watoto wa mm. mamangu mkubwa mm. kwamba dada yangu ameiba hiyo hizo hela mm. lakini sasa yule dada yangu hakuiba hizo hela mm. walioiba ni wale mm. sasa mm. yule Juma mamangu ni marehemu sasa hivi mm. aliyemlea mamangu wa kambu mm. akamwambia kwamba yeye ndiye amefanya nini amtupie majini aijulikani kuwa yeye ndio kaiba Ah, kwa hiyo yale majini ni kwamba atakavyochanganyikiwa e, eh, ndio onekane eh, ndio mwizi. Majini e, maana alikuwa anapelekwa kwa kwa huyo Juma anapigwa. Mm. E, anapigwa kwa sababu eti kwamba ni kaiba hela. Kaiba mhm. hela anaweka kwenye nani. Maana walikuwa naiba hela nyingi, sio hela za kitoto. Mm. Hela nyingi sana. Kwa hiyo zinaliwa na panya. Mm. Eh, kwa hiyo si panya ikishakula vinasambasamba vipande. Mm. Kwa hiyo wanafuatilia. Kwa wanakuja wanakuta kwamba zilikuwa zimekuwa sehemu fulani, panya wamekula. Mm. kwao nani kaweka zile hela wanasema ni yeye. Mm. Lakini ni msichana mmoja alikuwa ni mpole sana. Roho inaniuma kwa sababu mpaka sasa hivi sijai kumwona tena na sasa hivi nimeshakuwa mimi mtu mzima. Gati au Mariam yeah. Zablon. Yeah. Mariam. Kwa, kwa, inani Kikristo Miriam. Miriam. Eh, lakini ni Mariam. Okay. Kwa hiyo baada ya kutupiwa yale majini watu wakaamini sasa kwamba kweli ndiye kaiba au ikawaje? Ah, ah oh, si, sijui sasa kwa sababu nilikuwa mdogo mm. sikujua katika feeling zao kwa waliaminije mm. eh, sikuweza kujua kwa sababu sikuwa na mtu aliyetia chachu yoyote kwamba ni mwizi au sio mwizi lakini mimi nilijua kabisa na nilimwona kwamba sio mwezi mm. e. na ikajulikana hayo majina yametoka kwa huyo mama wa e. kupitia kwa huyo Juma Eh, ndio Juma ndiye aliyatuma. Mm. So unajua mambo ya ndoa za, za ukewenza. Wewe ulikuja kufahamu hilo ukiwa na umri gani au ulifahamu kipindi kile ukiwa mtoto? Ni, ni, nikiwa mdogo. Hakuna jitihada zozote zilifanyika kifamilia? Hapana alipotea hivyo hivyo mpaka leo hakuna hata aliyehusika naye. Baba hakutaka kutafuta wala ha, nani wala nani. Hakutafuta hata kidogo. Kwa nini? Haku sijui kwa nini, hakuhangaika na sikujua sababu ni nini mpaka leo. Baada ya yule kupotea, maisha yakaendaje upande wako? Meni, Wakati huko bado Mara sasa eh, kipindi hicho. E, niko Mara. Ehe. Nikaendelea kulelewa na mamangu wa kambo mimi. Mm. Kwa sababu nilivyokuwa nikiona dadangu anateswa, mm. sikutaka na mimi nikosee. Mm. Kwa hiyo mimi nilikuwa tu ni mpole, natulia tu. Mm -hmm. Kwa hiyo tukaendelea kuishi. Mimi nilikuwa na nidhamu. Mm -hmm. Yule dada yangu alikuwa ni mtu wa kujibu. Mm Yaani ukimwambia kitu anajibu hapo hapo. Sasa mhm. mm -hmm. unamwona kama nini ni mkaidi. Lakini alikuwa mkaidi ila mimi nilikuwa nikitumwa mm naenda. Naweza kaambiwa deki hapo nikadeki, fanya hivi nafanya, fanya hivi nafanya, sikatai. Ndio. Kwa ajili ya usalama maisha yangu. Mm. Kwa hiyo mimi nikaendelea tu kuishi na hapo na mamangu akambo na baba. Lakini kitu ambacho kwa kinanishangaza baba yangu alikuwa anapenda kuniita ndani. Mm. Ehe, wakati nilikuwa mdogo mm. akiniita ndani ananishika mm. ananikumbatia hivi mm. anaambia mwanangu mwanangu mm. lakini ile kumbatia sikuielewa mm. kwa hiyo nikaanza kuwa nachanganua akili kwa nini babangu aniite najua kwamba mtu akikamatwa hivi ni vibaya na mwanaume hmm. kwa nini yeye ananiita nikamata hivi lakini nikajua sababu ametutoa Kenya na kutuleta huko anatulea kama watoto wa kambo mm. labda anaonyesha kwamba mimi nisijisikie vibaya mimi sikujua mm. lakini alikuwa anapenda kunikamata afu ananiuliza umevaa chupi eh, hicho kitendo kwa kinanihuzunisha sana mm. lakini sikufuatilia kaendelea hivyo hivyo Kaendelea kukaa na mamangu akambo na yeye akaanza sasa visa vya kunipiga mimi. Mama Wakambo eh, akananipiga kweli mm. ananipiga kupita kiasi. Nikitoka shule, yani sadaka ya kwanza nayopewa ni kupigwa basi tu bila sababu, bila sababu. Mm Kananipiga, ananipiga, ananipiga mimi nika, ikabidi nikafikia hatua nikazoea zile fimbo. Kwa hiyo nikawa nafua sana nguo nguo nguo zake nguo yeye anafanya usafi nilikuwa sijui sijibu kabisa mm. na ayani ah, tumewapi mpaka saa nane za usiku ananifanyisha kazi lakini baba kile kitendo hasikuwahi kuona kwamba anakihuzunikia mm. hakukihuzunikia hata kidogo bali tu alikuwa ananiambia ah, wewe mtoto wangu wewe utakuwa ni mtoto wa kipekee mm. e, unafanya sana kazi lakini mimi nilikuwa naendelea kufanya hivyo kazi sikuacha nikaendelea hivyo hivyo tumeendelea ni, ni, baadaye mama akahamishwa huyu mamangu wa kambo mm. akajengewa sehemu nyingine na baba kwa mimi nikaachwa mjini na mama mdogo mama mdogo gani mama mke wa wangu mwingine tena eh mm -hmm. kwa hiyo yule mkubwa aka akaa ameama ameenda akasema mimi namtaka huyu kwa sababu nitapata shida yupi ananitaka mimi sasa atapata shida kivipi kwamba mimi ameshanizoea nani mama mkubwa mm. kwa hiyo tukaondoka naye tuka mm. ba, baadaye baba akanichukua akanirudisha huko kijijini maana yaani ulienda na yule mama mkubwa alipojengea e, eh. ukaenda naye e, mara kwanza alienda yeye mwenyewe mm -hmm. baadaye ndo akakuhitaji eh akanihitaji nikaenda mm, baba akanipeleka mm -hmm. alivyonipeleka nikaenda nikakaa naye mtindo kawa ule ule mm. wa kufanya kazi nikawa nafanya tu sibishe wala nini nikaendelea kuishi naye. Saa zingine baba anakuja ananiambia unaishije? Nikamwambia naishi vizuri tu, kwa sababu yeye hasa alikuwa anaona kule jinsi ninavyoteswa mm. na tulikuwa naye pamoja. Sasa huku hivi nikajiuliza sana, niulize ili atie unafiki au nini mm. lakini sikumwambia kwamba mimi ninateseka wala nini mm. Niendelea kuvumilia, nikaendelea kusoma. Saa zingine nikitoka shule nakuta chakula hamna, kuna mtoto wa mamangu mkubwa huyo alikuwa kiume lakini sasa hivi marehemu mm. anafichua chai chini ya, ya kabati na chapati wanachukua chapati na future afu na chai kwenye jagi amekaa kabatini kwa hiyo mimi uji napikiwa uji Mm -hmm. na ikiwa jikoni kwamba leo tumepika uji nachukua uji na kunywa, lakini cha ajabu nikiingia ndani nakuta nakunywa chai mm. na chapati na ubwabwa mm. basi mm, sikasiriki kwa sababu mm. ndio future nilikuwa naona ndio future nayopitia mm. ukikasirika unapigwa mm. bora tuwe kawaida nikawa nakuwa kawaida nasomba maji umbali mrefu sana mm. mita nyingi kweli naenda nafata maji na ndo narudi nikimaliza napasua kuni hapo amesha ameshwa kijijini sasa na, nafanya maikazi zote zile za kijijini pale mm -hmm. nikimaliza asubuhi naenda shule saa zingine ninaenda shule nachelewa nikifika napigwa mwalimu mm -hmm. ananipiga kwa nini umechelewa lakini hakujua ni nini nachopitia huko nyumbani na nikienda nyumbani akiniambia kwamba mbona mikono imekuwa hivi namwambia nimepigwa shule kwa sababu nimechelewa saa zingine ananiongezea au saa zingine anaenda shule anauliza hivyo hivyo mm. tukaendelea na maisha basi mi nikaendelea kusoma, mwishoni nikamaliza la saba. Nilipomaliza la saba, baba nikafaulu kwenda shule ya mjini. Mm. Kwa hiyo ikabidi baba anichukua nirudishe kwa bi mdogo mm, hapo ambapo anaishi yeye sasa. Eh, eh, ambapo anaishi yeye. Mm -hmm. Maana kule alikuwa anakuja kwa zamu lakini sana sana kwa anapeleka kwa bi mdogo. Mm -hmm. Kwa hiyo akanirudisha kwa bi mdogo. Aliponirudisha kwa bi mdogo nyumba ilikuwa sio kubwa, ikabidi akajenga, akabomoa, kuna dirisha akajenga chumba kingine kwa ajili ya mimi kukaa, na wakati huo sasa nimeshakuwa msichana. Basi nikaendelea kukaa pale, nikaenda shule, narudi nyumbani, napitia changamoto za hapa na pale, lakini nikaendelea kuvumilia kwa bi mdogo. Ila sasa mimi kitu kilichokuwa kinastajabisha kwa bi mdogo akawa ana suspect kwamba mimi natembea na baba yangu mm. kwamba unatembea na baba yako sasa lakini yeye haniambii mimi mm. mimi kwa namsaidia kazi zote na kama nizamu ya kupika sababu nishazoea najua kupika najua kupika hata chapati mm. kila kitu kwa hiyo naamka asubuhi napika anakuta ameandaa ngangano siulize yani mjeji kwa nafanya kazi zote mm. saa mbili kamili chakula kimeshaiva kiko mezani lakini sasa nikitoka huko nje kwa watu nasikia ananong'ona kwamba mimi natembea, tiwi anatembea na baba yake. Mm. Kile kitendo nikakisikia. Nilivyosikia sikumuuliza. Kumbe na mshua naye akakisikia baba. Mm. Akaja akaniambia umesikia tetesi zozote? Nikamwambia hapana. Mama yako anasambaza kwamba mimi natembea na wewe. Mm. Naomba tutembee ulale na mimi ili julikane kwamba tumefanya, mimi sitaki mambo ya kunipakazia Nikamwambia hapana, wewe ni baba yangu, siwezi kufanya kitu kama hicho, kulala na wewe mm. Siku hiyo nilipokataa, baba alikuwa na pesa, kwa hiyo pale tunapokaa kwa bi mdogo pale aka kuna geti mm. Nikashangaa kuna watu walikuwa nakaa huko akawalipa wakahama akaweka mm. geti jingine akaweka na mpaka kufikia ile geti ndani mageti matatu mm. mpaka kufikia na ndani kwa hiyo mtu wa nje kule mm. anagonga geti kubwa mm. anakuja anagonga milango ya mbao miwili kwanza wa pili wa tatu ndo kuna kengele mm. ambao ndo unaingia ndani unaminya kengele wanakufungulia kwa ile mingine yote inakaa wazi lakini wewe unakuwa unafungua na zile funguo za nani hivi kwa hiyo mtu akiwa ndani mpaka wa ndani ndiye afungue mm. ina maana ukitoka nje ndio uondoke na ufunguo mm-hmm. basi nika nikajiuliza hichi kitendo kwa nini baba anafanya hivi baba akasema hivi umeshakuwa msichana mkubwa inatakiwa ulelewe katika maisha ya geti ya getini mm. basi akaa anachukua asubuhi ananipeleka shule ananirudisha hivyo hivyo lakini sasa alivyoniambia kwamba inatakiwa tufanye, mi nikaa nika, nika, moja kwa moja uoga ukanikamata. mm. na rafiki yangu anaitwa Spora Mm. Nikamweleza, sikumweleza kwamba baba amesema nini. Mm. Nikamwambia mi nataka nitoroke, nirudi wapi? Kenya. Kuna sababu gani? Kumweleza kwamba baba anakutaka maana nikaona kwamba yani itakuwa sio vizuri mm. basi mi nikaa namuuliza tu sasa anakuja nyumbani ananifariji ananifariji ndio akawa rafiki yangu sana lakini sasa uh, muda baada ya muda nikaona tena yule spola ana ukaribu zaidi na baba yangu mm. mara namuita ndani wanaenda ndani huko atakaa hata saa nzima mm. atatoka lakini akitoka mi simulizi kwa sababu yule ni baba mzazi mm. sasa kufuatilia maisha yake Mhm. Basi hivyo hivyo akawa huyo kunitembelea, akija kunitembelea anakaa kule ndani, akawa sasa rafiki yangu mkubwa, akanipenda kweli, lakini sikuwahi kumuuliza kwamba kule ndani ulikuwa unafanya nini. Mm. Mm -mm, sikuwahi kumuuliza. Basi mimi nikaendelea tu pale, lakini baadaye siku moja nakumbuka baba akaniita akaniambia hivi, mbona wewe uombi hela kwenda gurioni? Nikamwambia mimi siwezi kuomba, akasema unaomba oh, hela ndio unanunua hata chupi unavaa mm. babako anakuambia vitu kama hivyo nikasema mm. da hapo kuna mtihani siku moja akaniita njoo nikaenda akanishika mm. kama mtu anataka kunishika kwa nguvu kwenye mapenzi na mimi mm. baba mzazi ehe nikakimbia nilivyokimbia nikaenda nafungua mlango hivi nikakutana na mamdogo mm akaanza mbona kimbia nikamwambia a ah, a ah, nimepigwa shoti mm. ah baba alikuwa kule chumbani kwake na ah, amepigwa shoti yeye eh? basi akaja alivyokuja mimi kesho yake nikaogopa nikafunga mizigo nikakimbia nikaondoka nikaenda Kenya mm. kwa jomba zangu nikafika kule Kenya nikakaa maana sikuwa tena pa kukimbilia, ndio huko mtaani ameshasema mimi na na nami na yeye sasa anataka atembee na mimi ili iwe kweli, yani asipakaziwe. mm -hmm. Basi mimi nikaenda kwa wajomba zangu, nimekaa kule, baadaye akanitafuta, alivyonitafuta baba akanitafuta mm -hmm alivyonitafuta akaniambia nirudi, nikarudi, akanirudisha shule, maana hapo nilikuwa nimeshaingia sasa form 2. Nilivyorudi shule vile visa vyake vikaendelea. mm akasema ni lazima ulale na mimi. Sasa akawa nataka ni kwa nguvu, sio ombi. Sasa mm. nikawa ni mtu wa kukimbia, naogopa sasa nisilale na baba yangu. Nikawa nakimbia nakimbia, basi siku moja akatuhamisha pale tupokuwa tunakaa, akatupeleka mm. kwingine kwa na nani? Na mamangu mdogo. Mhm. Mm -hmm. Alivyotupeleka yule mama mkubwa akanifuata akasema, mimi nakutaka mwanangu, najua changamoto unazopitia, nimesikia mengi ambayo ni, ni vitu ambavyo huwezi ukafanya mm. naomba uje tukaishi wapi kijijini kule mm. nikamwambia haya mimi nikatamani sana hapo kabla sijakimbia tena mm. nikamwambia kamuulize baba akikubali haya akamuuliza baba akakataa mm. akasema siwezi kumpeleka huko kijijini itabidi akae huku mjini kwa akatuhamisha pale, akatupeleka kwingine. Alivyotupeleka kwingine kule, kwa hiyo ni, ni, ni mwendo tu tena kutoka pale kwenda shule. Mm. Kanaenda shule hivyo hivyo, anabaki nabaki nyumbani anakuja. Sasa zile tabia za kutaka kunishika zikanikera sana. Mm. Mimi nikaamua kukimbia sasa mazima nikaenda Kenya huko. Nikamlilia mjomba, nikamwambia mjomba, mimi namtaka mama mm. namtaka mama yangu sikumwambia sababu ni nini nikawa nalia tunateseka namtaka mama mjomba akaniambia mama yako alishaolewa ana watoto wengine mm. ana watoto watano sasa na wewe unataka mama yako atarudi na iko kwa bwana akamwambia mjomba mimi namtaka mama hivyo hivyo awe kwa huko afanyeje mimi namtaka mama mjomba alikuwa na maisha sio mazuri huko Kenya, maisha ni magumu. Kwa hiyo akawa analima mahindi, akasema basi ngoja tuvune mahindi tupukuchue yakauke, tukauze tupate nauli, twende wapi? Mjomba wako, mjomba wa kike sasa akupeleke wapi? Aliko mama yako, ukaone alipo. Mjomba wa kike unamaanisha shangazi? Ah, mke wa mjomba. Mm, uh -huh. E, mke wa mjomba wangu. Mm -hmm. Basi aka akaenda tukaenda shambani wote tukatoa yale mahindi tukapukuchua tukauza tukapata nauri mm. mi na mjomba wa kike tukaondoka tukaenda hadi huko kwa mama huko Kenya lakini mm. wakati huo niko form 2 Eldoret mm -hmm. tukafika kule kwanza kwenda huko aliko unapanda milima mitatu mm. unapanda unashuka unapanda unashuka mpaka unafika pale alipo mm. kafika pale <laughs> nikamkuta nilivyomkuta yule bwana yake alikuwa anachuna chai mm. akaondoka akawa aka hayupo basi mimi na mama tukawa tumbaki pale na mke wa mjomba kwa hiyo mama akaniita pembeni nyuma ya nyumba akaniambia alikuwa na maisha magumu mm. haswa yani wale yani maisha ni magumu akaniita akaniambia mwanangu mimi huku nimeolewa na mwanaume mwingine ila yule bwana atakapokuja kwa sababu tunafanana mwambie kwamba wewe ni nani ni mdogo wangu mm. mi nikamwambia mama we mi mdogo wako wewe itakuwa ni ngumu basi alivyokuja bahati nzuri yeye hakuniuliza mm. muda wote alikuwa tu Beneti na mama kwa hiyo hakuniuliza chochote na mimi sikuwahi sikuwahi kumwambia kwamba mi ni mtoto wake au la na yeye ina maana alikuwa hakuwahi kusema kama amewahi kuwa na watoto wengine. Eh, alimwambia kwamba yeye hana watoto wengine. Alikuwa mm -hmm. na mhm. alikuwa na mtoto, alikuwa mtoto Jackson. Mhm. Mm Akwaya akamwambia ana, ana huyo Jackson tu, lakini hakumwambia kama ana Mariam na mimi. Mm. -hmm. Mm. Kwa baba yako ina maana mlizaliwa watatu? Wawili. Jackson Wawili. alizaliwa tena baba mmoja mjaruo huko huko. Baada yenu au kabla yenu? Yaani baada ya mimi na yule ndo huyo Jackson. Akaenda Kenya mama, akachana na baba yangu, akaenda kamza Jackson. Mm -hmm. na mwanamume wa Kijaruo. Baadaye ndo akaja baadaye akaja kamza akaja kamza tena Isaya mm. na Mluya mm. akamaliza aka, akaacha akaenda tena ndio akaenda Nandi akaolewa eh huko Idori tuko Nandi mm. aka akampata nani Maragoli mm. akaolewa naye akazaa watoto wengine watano kwa na wale wawili wamekuwa saba. Na wawili? Nane tisa. Tisa, eh. Mm. Basi mimi alivyoniambia hivyo mimi siku siku mimi sipendi kuongea sana nikaachana nao tu kwa sababu yeye mwenyewe ndiye kajifikiria hivyo mm. yeye yule baba atapata majibu kwamba mimi nitamuitaje mama mm. tamuita mama nitamuita dada lakini uwezi ukasahau ukaita dada hapana lazima utaita mama mm. najua ndio mama yangu Ndiyo. Basi mimi nikanaita mama mama, naona kile kitendo kiko kina mhudhi. Mm. Sijui alikuwa naje huko mimi sijui. Akawa ananishika nipiga. Ananipiga sana. Mm. Akiniona hata huko labda ninasalimiana hata na mtoto wa kiume huko anapiga. Saa zingine siku moja nakumbuka huko huko Eldoret akanituma dukani. Akaniambia njoo uende dukani kumbe katega mtego mm. lile duka anauza ni kijana mm. nilipofika pale akaniambia ah msichana ujambo sijambo ile tu kunisalimia tu na amenipa hela bado ninayo mkononi mm. anatafuta mbinu ya kunifukuza huko sasa mm. na wakati mkia mjomba ameniacha pale ameondoka kwa sababu nauli ilikuwa hamna tulikuwa mm. tunasomba matofali kwa mkiwa mjomba akawahi kuondoka kwa ajili ya kwenda kuvuna mahindi yake mm. na mjomba alikuwa ni mchungaji wa huko kwao mm -hmm. kanisa moja nitoa ukovu basi akashangaa wanakuja na fimbo alinichapa kwamba mimi na tabia mbaya mm. nikachukua tu nikamwambia mama mimi nataka niondoke nataka niondoke Mama alikuwa ameenda kuvuna mahindi akauza, akanipa nauli nikarudi. Wapi? Nikarudi sasa Migori. Migori ndo Kenya. Mm -hmm. Mm -hmm. Nikatoka Eldoret. Eh, nikarudi sasa kwa Migori kwa anko. Mm -hmm. Yaani Migori ni wilaya iko Kenya mm -hmm. ambayo imepakana na Sirari. Mm -hmm. Eh, sijui kama Sirari unapajua. Sirari napasikia kwenye boda hiyo eh, huku. Eh, eh karibia na oh, mara mara. Ehe. Mm. Kwa oh, ukitoka Silali, ukitoka Tarimu unaingia Silali, Silali Migori. Mm. Una, una, e, unaingia hapo boda afu unaingia Migori. Basi unaingia Isibani, Isibani ya Migori. Basi nikarudi kwa mjomba na kile kitendo mimi kiliniudhi na huku nyumbani ndio hivyo, kule kwa baba ndio hivyo. Nikaangalia maisha kule, mama alikuwa na maisha magumu sana na huku kwetu kuna maisha ya nafuu. Na mama hukumwambia alikuwa na kusibu kwa baba? Sikumweleza yale baba aliyonitenda mm -hmm. kwa sababu ni mtu amesha kwambia kwamba sema kwamba huyu ni, ni, ni mdogo, nani mdogo wangu alafu tena nikaanze kumwambia mambo kama yale, unategemea nini kingefuata? mm. Sana angenipakazia mabaya hivyo hivyo. mm -hmm. Basi mimi nika nikawa pale nikatoka pale baba akaja sasa kwangu eh akanichukua akarudisha Tanzania alivyorudisha Tanzania yani akija mpaka anakuchukua anakuchukuaje aliyekuwa anakuja pale kwa mjomba kuna mjomba wangu mdogo anapenda mm. hela huyo mm alikuwa akifika akimpa hela yule mjomba ananifuata rudi kwa kwenu sio ni yule mjomba mkubwa sasa hivi ni marehemu mm. yeye hata akuwa na shida mm -hmm. yule mjomba mdogo ndo alikuwa na shida anapewa yeye. Eh, kwa hiyo atanisimanga mpaka nitarudi. mm eh, wewe rudi si nini yakishanunua maziwa na sukari, wake eh, walio wanapenda chai maziwa. mm. Basi inakuwa ni fimbo ya kunichapa. Ukarudi na, na baba tena? Eh, nikarudi nikamwambia tangulie, katangulia mm. mimi nikafuata, nikaja kweli, nikafika. Nilipofika akaniambia kwamba sasa inabidi urudi shule mm. mi nikamwambia mimi nitarudi shule ambapo utaacha tabia zako mbaya mm. lakini kama hutaacha tabia mbaya mimi sitarudi shule akaenda akatafuta mzee rafiki mm. yake ni mzee afu anaishi kijijini mm. aje kunioa lakini kabla janioa akaniambia mm. nimpe nini penzi ili sijui kwa nini alikuwa anafanya hivyo mm-hmm. mm mm basi mimi nikamwambia mzee, sintaweza kufanya nini, kuolewa. Nikamwambia kisa sababu ni kuolewa. Mimi sasa nikatoka pale nyumbani kwa sababu sikutaka kuendelea kuonana naye tena, kwa sababu tabia zake za kunitaka bado zilikuwa pale pale. Mm. Anasema hajatimiza maagano yake, sasa sijui ni maagano yapi. Mm. Mimi nikaondoka. Nilipoondoka ndo nika nikaanza kutafuta kazi, kwa sababu kule wakati niko kule Kenya ni, ni kule wanaongea sana Kiingereza mm. ina maana nilikuwa najifunza zaidi mm. kwa hiyo nilipofika huko nikapata kazi, kuna kampuni moja inaitwa Money Freight in Tanzania Construction mm. nikaanza kufanya kazi pale. Kuna kaka mmoja kwa anaitwa Shija alikuwa na ofisi yake ya furniture mm. kwa hiyo alikuwa anahusika na mambo labda kama una nyumba yako ana prepare akihusiana na au barabara. Kwa hiyo mimi ndo nilikuwa secretary pale mm. kwa hiyo baba akanipenda akaniajiri nikaanza kazi, ndio nikakutana babake na hao watoto wangu mm. akanichumbia, nikamwambia mimi na wazazi wangu na mm. baba, lakini mama yuko Kenya, ukitaka katoe posa mm. akubali. Tukafunga safari mimi na wakaka zangu ambao walikuwa nakaa kwao Geita, tukaenda hadi mm. akaenda katoa mahari. Alivyotoa mahari sasa, kwa Wakuria mtoto wa kike hana thamani mm. kabisa kwa hiyo ukishaolewa umeolewa, jua huna chako pale. Kwa hiyo mimi akaniuliza unataka nini? Mimi nikamwambia kwamba yule ana pesa. Sasa mimi nikimwambia nataka nyumba, nataka nini, havitanisaidia. Nikamwambia mimi namtaka mama yangu, kwa sababu ni ah, kitu ambacho nilimpromise baba baba mzazi eh, unataka nikufanyie nini? Mimi Mm. nikamwambia ni mimi ninamtaka mamangu mzazi, wakati tayari wameshapanga hadi tarehe ya nini ya mahaya ya harusi mm. Basi baba akasema, mama yako aliondoka siku nyingi, utampataje? Nikamwambia mimi najua ulipo, ukikubali mimi nitamleta. Mm. Mimi nikachukua ile karatasi ya mahali nikaipiga picha mm. photocopy nikaondoka nikaenda nilikuwa na hela nilikuwa nimesha nilikuwa nafanya kazi kwa shija huko mm. kwao nikaondoka nikaenda nikamwambia baba amesema yule bwana samelipa mahali ametoa kitenge blanketi nini mm. vitu vyote vya kimila mm mm. mi nikapanda gari nikaenda Kenya, lakini lengo lake liko pale pale mm. hata mm. kama nikiolewa anataka nini penzi. Mimi nikaondoka nikaenda zangu mpaka Migori, nikalala kwa yule mjomba wangu, nililala kwa mjomba wangu, nikaondoka nikaenda kule hadi Doreti mm. Nandi huko nikafika nikamkuta mama, nikamwambia mama, nataka kuolewa, nikamdanganya mm. maana mm. nilienda ilikuwa siku ya Jumatano, yaani, nilienda Jumanne mm mm. nikamwambia harusi ni ya gani sina maana hapo tunacheza na jumatano tu mm. nikamlilia mama twende sikujali kwamba alimfanyia nini ah, nilikuwa napenda kusahau mm. tukaenda mama hakukubali kwanza mm. nilikuwa na vihelahela pale nikamdanganya nikamshikisha mm. nimesha mm. chinchi nimeshakuwa hela ya kenya nikamwambia hela hii hapa twende kwanza kwenye harusi yako tu mm. ukishamaliza harusi urudi mm-hmm. Sasa mama alikuwa amezaa <laughs> watoto hivi mm. wamefuatana fuatana, maana pale walikuwa wavulana na wale wengine walikuwa wamewacha kwa baba zao huko mm. lakini wale waliozaa na yule babagoli yule walikuwa kule watoto kama watano hivi mm. sasa akasema na watoto, nikasema wewe biba tu twende mm. ukirudi utarudi nao baba, baba yangu unajua ana pesa mm. kwa hiyo ukiwaacha watateseka baba na shule wewe twende kwa mimi nilikuwa na lengo langu kwamba nimhakikishie baba kwamba mimi hawezi akatembea na mimi, lazima atembee na mke wake huyu huyu na mhm. nilimwahidi kwamba hutoweza kuona uchi wangu mpaka nitamrudisha mke wako. Mm. Akanicheka sana. Kwa hiyo tukawekeana ahadi. Mm-hmm. Akaniambia akaniambia mimi hutomrudisha yani baba huyo. Mm. Na usipomrudisha nitalala na wewe kwa nguvu. Mm. Nikamwambia si, na hutolala na mimi, nitamrudisha na nitaolewa. mm mm. tayari nimeshamletea mahali mm. bado sasa mama sasa mm. nafanyaje sasa nikawa yani hakuna maombi mengine nayoomba zaidi ya kumwambia mungu nisaidie mamangu arudi nisaidie mm. yani kigeuka tu nisaidie yani, yani ili, ili nitimize lile agano nililomwambia baba babangu mwenyewe nilikuwa nampenda sana mm kama kama baba ni, yani, yani vitu alivyokuwa nafanya kwanza vilikuwa vinasikitisha yani kuwa namwona kama yani ni mtu ambaye sielewi ana tamaa sijui ni nini mm. basi mama akakubali siku kesho yake yule baba alikuwa anaenda kuchuna chai yeah. Mm. kwa hiyo na ile chai anavyochuma mshahara kwa mwezi ni elfu kumi na saba ya tanzania elfu yeah. Mm. kumi na saba ya tanzania, ya tanzania. Eh, wakati wa chenchi ilikujaribika kwa hiyo ilikuwa ni elfu saba na mia elfu kumi na saba si elfu moja mia saba Ah, ilikuwa chenji ya mia mia bado haijapanda. Yeah, ilikuwa haijapanda. elfu moja mia saba shilingi elfu moja unapewa mia mm. Eh. Mhm. Basi sasa nikafikiria maisha ni magumu kweli, alikuwa na maisha magumu. Mama anaenda huko mlimani, kwa Eldoret kuna milima sana mm. na mvua zinanyesha za hapa na pale, Na maana mahindi ukipanda ukishavuna mengine yanachipua chini. Mm. Kwa alikuwa na, analima sana mahindi, alikuwa anasenya kuni sana huko porini, anakata miti mm. kwa hiyo alikuwa karibia na pori kwa ile miti na ile mahindi alikuwa analima yule mama. Kwa mwanamke kweli yani. Mhm. Mm Yupo hai mpaka sasa hivi. ndio Basi. Mimi tukatoroka tukapanda gari ile asubuhi ile bwana ameondoka kwenda kwenye chai. Mm. Sisi tukaondoka tukapanda gari. Mm. Tukapanda gari tukaja mpaka Eldoret tukapanda tuka, tuka hadi Nandi, Nandi, Eldoret, Eldoret, tukaja Kisumu, Kisumu mpaka tukafika Migori. mm. Mm. Na tulipofika Migori, yani nimemwona ametua Migori hivi, nikamwambia mm. yani silali kwa sababu kule Kenya ni sehemu za karibu karibu, sio kama huku kwetu Tanzania kutoka sijui Mwanza kwenda nani ni masafa marefu. Mm -mm. Mm. Kenya tu ni karibu. Kwa hiyo tuliondoka kule saa kumi na mbili asubuhi, kwa hiyo kufikia saa tisa tumefika Migori. Kwa hiyo Migori sikulala mimi, alilala mama kwa mamangu mkubwa, mimi nikarudi Tanzania kwa baba. Mm nikafika nikijogoa ajabu nikamwambia baba nimemleta mama <laughs> na furaha sasa yani tukawa yani mimi nilikuwa namchukulia kama rafiki eh. umemleta eh nimemleta mama ah, hapana ah, ilikuwa siku ya Alhamisi mm. ambayo Alhamisi siku ndo nilimwambia mimi ndo naolewa mm. nikamwambia mimi nitapeleka harusi mbele itafanyika Ijumaa Mm. maana pale niende kwa Jumanne, Jumatano ndo tukanani tuka tukalala kujiandaa Ijumaa Alhamisi tukatoroka mm. kutoka kwa Kenya basi na tukao tunapita mpakani pale kwa sababu kuna siku alinikamata mpakani wakanifungia kwenye kichumba mm. nikamwambia mimi naenda Kenya kwa bibi mm. wakanizumeoa kumbe hawajui kwamba bibi ni, ni, ni bibi wanajua ni mke Ah, e, ukisema unaenda kwa bibi wanakuuliza umeoa? Eh, nikamwambia mimi naenda kwa ndio mmoja akasema bibi ni nyanya. Mm. Eh, sasa kwa hiyo wakawa wamenikariri pale mm. kwa hiyo anapita tu mm -hmm. free. Sasa mimi kwa hiyo ah, huyo anapita tu kwa sababu ana yuko huku na huku. Mimi nikapita nikarudi nikaa nimemwacha mama na wadogo zangu mm. Basi nilipomwacha mama na wadogo zangu mimi nikaja nikamwambia baba, ilikuwa ni Ariami sio? Akasema haiwezekani, Jumamosi tunaenda mimi Jumamosi hiyo hiyo hiyo Alhamisi nikarudi tena Migori, sio mbali, ni dakika mm. arobaini mm. hivi Nikaenda kamwambia mume mkubwa, mlinde mama sija katoroka karudi huko bwana yake, nikamwacha na hela ya kula mm. Basi nikarudi huku, mama mkubwa akawa namlinda mama. Eh, Ijumaa alikuwa Alhamisi, Ijumaa baba akajiandaa, Jumamosi tukaondoka, akamchukua mtoto wa kakaangu anaitwa Maro tukaondoka tukaenda sasa asubuhi asubuhi, yani ana shauku, je, namwambia ukweli au namdanganya? Mm. Na nikamwambia sitaenda mimi na wewe, ah ah mchukue mtu mwingine mm. akamchukua huyo mtoto wa kakaangu tukaenda tukiwa sasa watatu anatembea yani aamini kwamba ataenda atamkuta au la mm. yeye anataka timiza agano lake yani e, e, e, yani yeye akivuka tambo moja hapa kule sisi tunafanya kukimbia mm. mpaka tukapanda tuka, gari tulipopanda gari akwenda na gari lake mm. akaenda pale kwa sababu ni mtu alikuwa na hela alikuwa na pisto akaandikisha pale maana kuvuka mpaka na pista mpaka andikisha, kaandikisha, kamaweza kagonga muhuri, tukaenda, akamwambia kwamba tunarudi leo, ikitokea emergency mimi nitawataarifu. Mm. Kwa hiyo tukaenda, tulivyofika akanibariki, akasema yani, lai tungekuwa mwanamme ningekurifisha mali zangu zote, lakini kwa sababu ki, kwetu mwanamke hana thamani basi, lakini wewe umefanya kitu ambacho sijai kuamini mm. Basi akamwona mke wake, mi nikawa na furaha. Akaja akaniambia sasa, mimi zawadi nayokupa na kujengea mm. ambapo ulikuwa mwezi wa kumi mm. wa kumi na moja ni harusi mm. tarehe tarehe eh, tare moja mwezi wa kumi na moja mm. na hapo ilikuwa ni tare, kwenye tarehe ishirini na saba hivi mwezi wa tisa mm. kwa hapo tulikuwa tunacheza na mwezi mmoja Uwezo mimi ndani ya mwezi mmoja alijenga nyumba nzuri kubwa mm. ambayo mama yangu atakuja kuingia. Kule akaacha akamwachia mdogo matumizi. Kwa huku alijenga nyumba mama yangu ina maana wakati na, na wakati anajenga mimi naendelea na mazoezi ya harusi. Mm. Alijenga hii nyumba ndani ya mwezi mmoja akavuta umeme kila kitu ni mtu alikuwa na hela zake. Mm. Basi mimi nikachukua nika nikawekwa ndani kwa ajili ya harusi imefika hiyo karibia hiyo siku anamleta kwa sababu ilikuwa ni siri mm. mimi yeye na mtoto wa kakaangu na mtoto wa kakaangu alikuwa patna wake kwa uh, nini kinaendelea hawajui wao wa, wanakuwa kwenye maandalizi ya harusi lakini surprise akaja mamangu mm. basi mpaka leo tunavyoongea yupo tarudi ikakaa kwenye nyumba yake nzuri sasa mm, kwenye... kwa hiyo ulimtoa kwenye maisha mengine E, maisha mengine magumu akawa anaishi maisha mazuri mm. Ni, watoto wale wote baba yako akawapokea wote akawakusanya watoto na wale wengine maana ilikuwa ni eh ilikuwa promise kwamba wewe nitakaporudi mama wadogo zangu wote utawasomesha mm. eh Na yaani kwamba ulimwambia ulijua mama na watoto wengine ukamwambia atawasomesha na wale wengine wa mama wote wote aliwachukua wote saba mm. eh akawachukua wote na akaweka shule wote mm. namshukuru sana alicho kitendo alichokifanya fanya vizuri mm. nikamwambia akasema ah, wewe mtoto wewe mm -mm, na kuogopa mm. basi mimi nikaolewa nikaenda kwangu tukawa tunaishi na mume wangu vizuri tunapendana tunakaa mm. vizuri hamna shida yoyote maisha mungu anasaidia riziki zikaja mm. tukajenga nyumba nzuri tu kubwa wakati huo baba huko ameacha sasa kukutaka e, wakati huo sasa tena hanisumbui na kunitaka mm. Ah, ah, akasimamia kwenye ahadi E, kwenye ile akatunza wadogo zangu maana nilimwambia kwamba mama atakaporudi hakikisha kwamba utatunza wadogo zangu mm. akasema haya sasa nikasema huyo mzee wa kuria wanapenda mali mm. ni, ni yule bwana akampa akawa ametoa mali wakati huo laki tano ni nyingi ukitolewa laki tano mwaka gani hamsini na nane mm. mm. siku nyingi akatoa yule ma kwa kwao akaona kama nimempa heshima fulani hivi basi mi nikawa naishi vizuri kwangu sasa mungu akatusaidia tukajenga mme wangu akataka kunua gari mm. ndio fujo zilipoanzia hapo tena mm. mme wangu alivyotaka kununua gari yeye ameshaagiza ametanguza milioni tatu mm. alafu mimi hajanishirikisha mm. ile gari sijui kama ni kweli maana mtu nilikuwa naona anaongea naye alikuwa ni mwanamke mm. kwa hiyo ile gari ika yeye akaniambia imekwama bandarini mm. mi nikamwambia bandarini maana kawa naona yule mwanamke anampigia simu tuma hiyo hela sijui nini mm. maana alikuwa amekubaliana sijui ilikuwa ni, ni baluni mm. toyota baluni sijui ndo ziko hivyo kwa tuma hiyo ila yeye yeah, akaniambia kwamba mimi nataka nitie gari fanye taxi mm. ili maisha yetu yawe. Nikamwambia mbona unapokea mshahara mzuri? Kwa unakuwa na haraka haraka. Yeye yeah, ameng'ang'ania. Basi nikaona kwa sababu amependa. Yeye yeah, akaniambia mimi hela zimenipungua, nimepungukiwa milioni tatu. Naomba umwambie baba yako anisaidie hizo hela niongezee nichukue gari yangu, baadaye mimi nitakuwa nampa polepole. pole mi nikamwambia ni ni ngumu alafu sasa kule tulishaekeana ahadi alafu mimi tena nirudi nimwambie baba nipe milioni tatu huku ndani mume wangu akaanza visa sasa mm. anataka mimi nimwambie baba ampe milioni amkopeshe milioni tatu ile hati ilikuwa inataka bei gani milioni sita na yeye alikuwa katanguliza tatu tatu eh uh-huh. kwa hiyo sita itoke bandarini mi nikamwambia hapana kule ndani akaanza na tabia mbaya akaanza kuwa nakunywa pombe analewa, saa zingine akija nguo hii amegeuza. Eh, nikaona sasa ili kwa ndoa yangu nitatoa wapi? Nimwombe nani? Sina kumuomba. Nirudi kwa baba. Akanipa nikakubali, akanipa nauli elfu sitini nikapanda gari mpaka huko. Wakati huo nimemzaa mtoto wangu wa kike. Mm. Alikuwa na miezi mitano. Mm-hmm. Nikaondoka nikaenda hadi nyumbani. Nimefika nyumbani Kafika sanaanzaje? Siku ya kwanza sikumwambia, akanipigia simu, mwambie bado, mwambie anakopesha. Nikamwambia ni kwa kabila letu mm. mtu ameshapokea mahali tena achukue milioni tatu anampa mkwe, hiyo kitu haipo mm. kabisa. Basi akasema mwambie, nikamwambia baba, nimetumwa na mume wangu anasema mkopeshe milioni tatu, akacheka sana, ha, ulishaona wapi? mm. mwanamke anaolewa alafu na hela zinamfuata nyuma <laughs> ni ngumu. uh -huh. hey, alicheka wakati huo sasa ameita sasa, yani hapo ameshaniwekea mimi heshima sasa mm. yani ananichukulia kama malikia fulani hivi mm. yani yani, yani mambo yale kunitaka yakapotea mm. Kwa hiyo mimi nikifika pale nyumbani kama princess amefika mm. Ataita, sherehe itafanyika hapo, mbuzi itachinjwa, chakula kitapikwa, yani ananena kama nimempa heshima fulani hivi. Basi ile hela karibu kila kitu, akaondoka. Sasa kule mume wangu akaanza kuninyanyasa, akananitesa, nitesa kupiga alikuwa apige ila sasa vitendo ah, ni bora mtu akupinge mm. akupige umie ujue kwamba umeumia kwa, kwa msemo wa kulia mkulia mpaka apigwe mm. lakini ni hapana alininyanyasa sana mme wangu akawa ananikamata sasa yani anaenda nalewa yani kesi tu ikawa hey, eh, baba yako amekataa kunikopisha hela sijui nini kuna rafiki yake anaitwa ndunguru Mm. Ndunguru mke wake kila kitu anachotaka Ndunguru aliwa Mchaga. Mm. Kwa yule mtoto akichaga yule baba yake akimwambia kitu anampa. Afu yule mtoto akichaga kwa amesimamia hadi ya baba yake. Mm. Kwa hiyo hela zingine anaiba pale. Kwa hiyo yule kijana rafiki yake na mme wangu akitaka kila kitu yule msichana anampa. Anapata kupitia mke wake. Eh. Mm-hmm. Sasa mm -hmm. yule Ndunguru akawa anajenga ile nyumba ika, ika ikachelewa kuishilimu msichana kaja kaimalizia ndo akafunga ndoa mm. kwa hiyo ile mme wangu akawa naona vile na yeye anataka na mimi ili wakaonyeshane huko kwamba mm. na mimi mm. mke wangu hivi umeona nikamwambia hivi yule ni ndunguru na wewe ni fulani haipaswi wewe kuchukua ukaiga maisha ya mtu iga maisha yako wewe na familia yako usipende kuiga maisha Ndiyo. kama unaiga maisha utaishia uta, pabaya basi akanalazimisha za kija ndani, yeye ni visa vituko, saa zingine anachelewa, saa zingine anakuja saa kumi na moja asubuhi. Eh, nikaona sasa hii ni balaa, lakini kumbe mimi naumia, naumia ndani kwa ndani huku naona tu kawaida tu mm. lakini ndani kwa ndani naumia. Kwa hiyo ikaniletea hadi kumbe moyo, nimekaniletea shida kwenye moyo sasa moyo ule nikaenda kwanza, nikaanza kubanwa kifua kama mtu mwenye TB, nikaenda kupimwa, nikaenda Sengerema Hospital, kule kuna wazungu kwa hiyo nikaenda kapima, wakaniambia nina moyo, wakaniuliza kwani kuna historia ya moyo mm -mm. Akamuita, kaenda, akamwambia mwanamke, kuna vitu namfanyia, vile vitu vinampa maumivu chini kwa chini, acha basi. Nikamwona mbadilika kidogo, lakini unajua mtu aliyebadilika funi mume wako unamjua ndani mm. hata kama ana kisasi na yani akikutizama mi naona kile kisasi ndio kinatangulia kwanza afu furaha ndo inakuja mm. basi mi nikana mfariji namwombea mume wangu utapata tu hela kweli nikimwambia hivyo kaambia utapandishwa chio kweli akienda kazi anapandishwa chio siku ilikuwa mwisho wa mwaka nikamwambia utatoka mfanyakazi bora kweli akatoka mfanyakazi bora yani mi kila kitu nilichokuwa nikimwambia kinatimia mm mm -hmm. basi naona zile kero zikaanza kupungua sasa si anashika hela sasa hivi sasa mm -hmm. kipindi hicho basi akaanza kusahau sasa yale na mimi mwangu ukaendelea ku, kwenda vizuri tukawa na maisha mazuri yenye furaha nini lakini lengo lake bado la kununua gari liko pale pale nikawa namwambia gari usinunue kwanza kwanza wewe umetoka kwenye maisha ya shida ya kijijini. Mungu amekujalia tayari una nyumba. Gari subiri polepole, gari utanunua kwa wakati ukifika, hata wakati hautasema. Usifosi. Basi lazimisha nataka gari. Mume wangu alikuwa na tabia kujionyesha. Mm. Ehe, sifa. Hata zingine mkikaa ndani mmepanga kitu vizuri, baadaye yeye ana, ana kile kitu ana nani anaenda anapeleka hoja kwa marafiki kwamba mimi nimepanga na mke wangu kitu fulani. Wale marafiki mawazo anaompa tofauti. Sasa akirudi ndani, labda tumepanga jambo fulani, ana anashangaa jambo amekairisha. Kwa nini? Zile hela anachukua anaenda kunywa pombe. Ha, mbona umeahirisha? Ah, nimeongea na labda na Alex. Ameniambia kwamba alikuwa na marafiki kwa Alex Ndunguru. Wameniambia kwamba hilo jambo nipeleke moja ambao njia waliomwelekeza sio lakini kule ambako ulikuwa nimemwambia kulikuwa ni sahihi basi kumbe tena bado mimi nasamehe tu kumbe bado naendelea kuumia maana moyo alipewa masharti bado tena unaendelea mimi nikaa nachukulia kawaida kumbe ndani kwa ndani naumia basi baadaye akachukua akanipeleka hospitali Bugando kule Bugando akanikutanisha na dokta wa moyo anaitwa dokta Muheta alikuwa na kliniki yake specialist nikaenda pale kufanya booking nikaona siku ya tukuonana kesho yake nikaenda kaonana naye na yeye akamwambia vile vile huyu mwanamke unamuumiza kwa hiyo anaumia ndani kwa ndani na wakati huo jua sasa ameshaanza vitendo vya kunikamata sasa kwa nguvu sio kwamba kwa niombi ananishika basi nikawa ni mme wangu nitafanyaje? Kwa kile kitendo cha kunishika vile kikawa kinaniumiza mimi. Tu anagombana mpaka yani nikitoka nikatoroka sisi kwa tumejenga. Nikaenda chumba mm. kingine anavunja mlango. Anaingia kamata anachania nguo ya ndani. Ana ananingilia. Sasa kale ka ka ugomvi kale tuna um, nyumbani wanapokea oh wamegombana. Maana nilikuwa napendana naye kweli yani. Mm. Mapenzi mbashara. Sasa uh, nyumbani baba alivyosikia akasema yes, hapa hapa ah, huu ndo mwanya. mm Akanipigia simu Eh, za huko nzuri, akananipigia tu ananisalimia. Sasa mnajua labda baba ananisalimia tu Mhm. Akiwa wakati akanapiga simu, Mimi wako yuko wapi? Nikamwambia ameenda huko nje. Ah, akirudi msalimie. Haya, basi tukaendelea hivyo hivyo. Sasa Kumbe ilikuwa ni njia ya kumshika mume wangu karibu. mm -hmm. Basi wakatoka aka, akija anapiga huyu hapa karudi, ongeeni. Wataongea karibia saa nzima, afu mwanamume anamwambia sogea mbali na mke wako, anasogea mbali mm. Akifika kule anachomweleza mimi sikijui mm. Mwanamume akirudi anacheka. Sasa kanajuza, mbona mwanamume anacheka hivi? Kwa nini? Mm. asemi nambembeleza hasemi. Ah ah, hiyo ni siri yangu na baba mkoo wangu. Basi, kaendelea tu hivyo hivyo. Kazi za ndani, kama ananisaidia sokoni anaenda kwanza ananua chakula anajaza ndani, hakuwahi kunitesa kwenye chakula. Hmm. Hapana, mm. hata kwenye pesa. Mm -mm. Siwezi kumsingizia kabisa. Kwa ananitunza vizuri kama mwanamke anatakiwa kutunzwa. Maana kazi alikataa nisifanye, nikachaga kazi. Kwa kwa ananihudumia vizuri, lakini changamoto ikawa tu hapo. Basi mimi nikampigia baba simu nikamwambia, mbona unampigia mume wangu simu na akija haniambii? Na sasa hivi sasa ndo kabadilika kabisa, kawa na tabia mbaya sasa. Mm. Basi mume wangu akaja akaniambia siku moja, baba yako amesema ukita ujinga nini nakupiga. Unanipiga? Eh. Hey. Kwa nini? Ah, yeye mwenyewe akasema leo nakupiga. Haya, kama umeamua kaona mwanamke anapigwa kwa makofi haya, basi mume wangu akaanza sasa kubadilika kabisa sasa mm. akaanza sasa ulevi akaenda akachukua mkopo huko kazi yake fanya mgodini akachukua mkopo akaenda akanua gari milioni nane hiyo hiyo baruni maana si bado iko akilini mwake mm na wakati achukua mkopo mimi nikamwambia mume wangu usichukue mkopo acha huu mkopo utakuletea matatizo hamna na wakati huo sasa ameshapandishwa cheo sasa hivi ameshakuwa foreman alikuwa tayari ni foreman mm. foreman alikuwa anakula mshahara mzuri tu kwenye milioni moja na kwa hiyo ananiambia mimi nitakuwa nakatwa labda laki tano sio mbaya lakini kitoa laki nne nyumbani ya kula zingine nafanyia matumizi yangu nimejenga shida ni nini sininunue gari basi nikamwambia unanunua gari na kuangalia mwelekeo wako na maisha yako umesetije familia yako na familia zingine na familia yangu mimi umeisetije ndio nunue hicho kitu unaenda kwa wakati kitakuja chenyewe tu Mm. Kakataa akanunua tena gari sana, akanunua hiyo Toyota ni Baruni. Basi mimi nikamwacha hivyo hivyo, kaanza hiyo gari sasa, ndikawa gari sasa ya starehe umalaya wake baa yake, yani yeye nyumbani anakuja kama ushahidi kubadilisha nguo tu. Akija saa zingine anageuza nguo tena, eh, mtihani ukaanza upya. Basi akirudi ye ananiambia kwamba wewe ukitaka nisiondoke nje, wewe nipe mapenzi yote yote nikamwambia hiyo ni ngumu hebu tafuta ni kitabu gani kimeandikwa kwamba mwanamke mwa, wa ndoa ambaye anatakiwa kuzaa watoto afanye mapenzi m, mm, kinyume na sheria mm -mm. nikakataa nikamwambia baba kwa hilo sintaweza kukubali siku zingine akija ananikamata kwa nguvu ananingilia hivyo hivyo basi akaniambia mimi nitakupa kila kitu sasa hivi nina gari nimepandishwa mshahara shule nani kazini nina nidhamu, ni mfanyakazi bora. Kitu cha kilichobaki ndio tu kunipa mapenzi kinyume na maumbile. Nikamwambia hapana. Fujo zikaanza hapo. mwanaume akawa akija ni kulewa. Tuna sasa ile kunikamata tunagombana wakapata taarifa nyumbani kwamba mtoto wako anagombana sana na mume wake. Mama akaniuliza mimi ikabidi kama mama nikamwambia mama funga safari, nikamtumia nauli. Funga safari. njo Akafunga safari akaja kweli. <clears throat> Mwanangu akaenda kampokea stendi. Akaja nyumbani, tukatoka nje nikamwelezea kwa kinaga ubaga. Nikamwambia mama, mimi mume wangu anataka yani ugomvi mkubwa chakula nakula kila kitu, lakini anataka mapenzi kinyume na maombi, alafu mimi bado nazaa ni kitu ambacho sitaki, nasikia ni vibaya, na yeye mimi ni mke wake. Sasa mama atamwelezaje yule bwana kwamba usimfanyie mke wako hii? Kesho yake mama akaaga akaondoka bila kumwambia chochote. Ah, hakumwambia chochote, yani hakumwambia chochote kabisa, hata kwa heri wala la shari. Tena siku nakumbuka kwa tumemchinja kuku kala nanasi, akaenda kanunuliwa nanasi huko, kuna nanasi nyingi akaondoka nazo na ndoo, kulikuwa na ndoo za rangi pale, maana tulikuwa tumejenga, nikampa na ndoo hizi mbili. Basi kafika kule akamweleza mume wake, baba yako mzazi mm, mm. yangu mzazi yangu mzazi akanipigia simu mimi mm. akaniambia hivi mimi nilikwambia unipe mimi mapenzi ona sasa hivi mwanangu anakukamata ana, ana kufanya vibaya sasa lakini mimi ungenipa hayo yote asingefanya nini asingetokea ningekuwa nishakufanyia vitu vikubwa kwenye hii dunia. mm. <laughs> Nikaona sasa huu ni mtihani. Nikawa nasamehe vile vitu tu. Nikisamehe kumbe vinakuja vinanipa affection kwenye moyo. Moyo ukawa uka unazidi sasa kupanuka, kuvimba, hali yangu inazidi kuwa ni mbaya. Basi tuko pale nyumbani nakumbuka siku hiyo mimi ghafla tu alikuwa nyumba ilikuwa na vioo feni na waka nikaanza kusikia vibaya vibaya kabisa nikamwambia najisikia vibaya nikatoka nje nilipotoka nje baba akapiga baba alivyopiga simu yeye akapokea alivyopokea baadaye ghafla nikaona anatoka anaenda nje ana anaingia kwenye gari anawasha gari anaondoka mimi nika mdogo wangu alikuwa maliza shule alikuwa um, likizo akanipigia simu dada nitumie nauli nije kwako nikamtumia akaja na yeye mdogo wangu alikuwa pale kwenye tabia mbaya za kushika ndugu zangu hakuwa nayo kabisa ila alikuwa anaharibiwa na baba yangu basi baadaye nikamwambia mdogo wangu unamwona shemeji yako kabadilika sana lakini ndoa ndo zilivyo mimi nitavumilia sikumwambia kwamba chanzo ni baba mm. baadaye baba akapiga simu akasema kwamba inabidi huyu ajiandae haraka arudi shule anatakiwa akafanya maandalizi arudi shule nikamwambia haya sasa baba akaniambia kwamba panda gari uje mwache kwanza Debora hapo nyumbani wewe uje lakini nikamwambia Debora akakataa akasema dada mimi naondoka na wewe tuenda wapi hivi mume akanipa nauli tukaondoka tukaenda hadi nyumbani. Lengo la Debora abaki nyumbani uende peke yako lilikuwa kitu gani? Sijui baba alikuwa na malengo gani. mm Tukaondoka mimi na Debora mpaka nyumbani Msoma. Tumefika Msoma pale nikamkuta baba hayupo, yuko kwa bi mkubwa. Baba alikuwa na wake hawa wanne, yuko kwa bi mwingine tena mkubwa. Yule mwingine maana alifarikiga yule mm yule mkubwa. Sasa alikuwa na mkubwa mwingine afu mdogo afu mama yangu kwa hiyo akam ameenda kule, nikatoka nikamfuata kule, tukatoka tukamsalimia vizuri. Bi mkubwa alikuwa hayupo, nakumbuka tumekaa kwenye kochi, akaniambia hivi, mwanangu, mimi ni baba yako, mimi ninakuomba sana sana sana, ukifanya kulala na mimi matatizo yote yataondoka, hutokuwa na tatizo la aina yoyote lile. Lakini ukikataa maisha yako yataharibika sana. Nikamuuliza kwa nini? Akasema kwamba kuna mila za huku nyumbani kwetu. Aliniambia sasa tukiwa hapo kwa mama yangu mkubwa mwingine. Mila zetu hizi ninazozifanya mwanamke akiolewa ameolewa ameenda kwake. Kwa hiyo kuna vitu vinataka kuja kwako. Umenielewa? Yaani vya ukoo. Kwa hiyo vile vitu badala ya kuja kwako wewe, mtoto wa kike haruhusiwi kuvichukua. Kwa hiyo vile vitu mimi nikilala na wewe, ina maana vile vitu vitabaki huku huku tayari nitakuwa nimeondoa nini ile roho inayokufuatilia wewe. Lakini ukikubali, uki, ukikataa, vile vitu vitakusumbua. Nikamwambia sikiliza, hivyo vitu haviruhusiwi kuja kwangu. Wewe ni baba yangu, huruhusiwi kulala na mimi mimi sintaruhusiwa kutembea na wewe hata siku moja, na utabaki, utabaki kuwa baba, nitabaki kukuheshimu. Mimi nikaondoka, kesho yake nikajiandaa, nikamwambia mume wangu kanitumia nauli, nikarudi. Nilivyorudi nyumbani kwangu, yule bwana akanipokea tu vizuri, kulikuwa hakuna shida yoyote, akawa nikamwona amebadilika kabisa hakuwa tena na ile mambo kunisumbua. Sasa sijui ilikuwa kuwaje. Tumemaliza mwezi huu, tunaishi vizuri kabisa. Mara yule mwanamume akaanza tena tabia mbaya. Mm, kwanza kaja kaniambia nimeongea na baba yako. Alinikamata akanigiria, niliumia sana, nikalia sana sana. Mimi nikamwambia ni, yani kitendo ulichonifanyia sikipendi kabisa. Akaniambia kwamba ah, hata hivi mwanamke akifa nitaoa mwingine, wewe ukiamua ufe, ukiamua uishi, mimi nitaoa. Nikamwambia haya, lakini kufa jua ni mpango wa Mungu, hutonipangia mimi nife. Basi akani, kule nyumbani akapiga simu yeye mwenyewe, kafanya vitendo kama vile, afu akapiga simu nyumbani, mimi mwanamke naona mimi tuna tuachane. Basi alivyosema hivyo, na mimi kaambia tuachane, kwa sababu wewe huwezi ukanifanyia mimi unyama kama huu, afu mimi nakuangalia. Basi tukatoka tuka, nani ye mwenyewe tena kakaa akasema ngoja tuende nyumbani tukasuluhishwe kwa sababu kuna mambo mimi naona yanaendelea kwenye familia yako mimi siyajui mimi babako kwa nini ananiambia mimi nikutese nikupige twende kama kuna shida umwombe babako msamaha yaishi tukapanda gari akaendesha gari lake alilonunua mpaka Msoma kutoka Mwanza tukafika wakatupokea vizuri wakatupokea vizuri